Gorthira da, Elizabeth o fi, ha trigis of un Cerno. Ha Cernowys um, of, a mi gaws an ieth Cernowic, Cernowagores of. Ytho uh, mi a ddalathus disgi an ieth Cernowic, ha mi uh, nepeth y the saith blwdd dal dibaf. Y thesa o mam o tisgu Cernywic yn clas o nos, ha hir rwg dychwelys tre, ha disgu ddim, ha go broder the gawsel yn ieth, ha enna o thas rwg i disgu unwedd. ni ol y glapia is yn ieth war barth yn chi, um, ni o tibri war barth, taclwn parna, is dyn ddim yn holen, taclwn parna. Hag uh, Neith warbarth the leas darvos ha pensaithinio kernuic, uh, gans coethus and yeth kernuic, um, there's a darvos or ragtus of inus diski, um, ha mir borth cov mos en a uh, ganzo broader ha gwari ganzol and flehes erol um, o tiski kernuic ha a is bras a hanen in dyddio na, ac ol yn flehes in dyddio na re devas ceprahami, a nebys yn edda y monzi o cafos flehes lemon a tho henyw yn nes y nifl a dŵs o, o tisgu cyrnig a fel flehes a ddwrth um, floholeth, tho henyw, henyw dda. Uh, yn ieth y rwg Merwell, Nanzu Dugan's, uh, Dugan's Blithen, mes was y cansblydd yn heb tŵsol cewsl yn ieth fel ieth cymunethol, uh, tŵsarwg uh, das, das, das tefi yn ieth, ha dres yn dweud y cansblydd yn says y mwy ha mwy a dŵs o Um, ha, pan rwy'n fi dychwelys y ddwrth pensgol, mi uh, Wel, mi fynnes efinus dychwelys dda gerno, a gyl nepeth neu rhywbeth i golfos peth, mes um, ethes yn fi yn tyler awn yn yr awn a yn defil a diw, uh, cernwygo a swanus y fel ieith uh, swyddogol gans yn uh, charto Europic rhag ieith o lews is ha randiriol, hag ythes y rag cyns y pris byth gwaith, ythes y fondians nebys o'r hasyns rhag yn ieith ha henna y a um, nebys sorsol noeth dy wyl taclog ansoniaeth ha mi o yn nes y person uh, the gafodd sors o, tre, o uh, displegia yn ieith y tho mi o syddoges yn ieith mes yn dyddio yma, uh, wel, trigus o Finturu, oma. Uh, um, ni rafi o beri gan zyniaeth na mwy, ni rafi dendl o, o um, gober y ddwrthyniaeth, mes. Uh, mi ar agil taclo cefra hynna, haneth uh, thesaf fi o ledia ieth yn werin gan nefys tŵs idio tysgu Cernefig, a tŵs nefys mwy ffreth, Uh, nepris yma Leida Hannan, nepris nefys mor of Rasmus, yma tŵs o tos, pib diw seithyn, rhaid ceisl warbarth. Uh, so Mira Ledger Henna, hagin with uh, Mira uh, Mira presentia Tolan Radio and Nuozo, or BBC Radio Cerno, uh, so Mira presentia henna, and you purpur that, and you an unzel Dolan uh, in Cernewic, Warren Radio Sothogal, and my Tolan Errol, um, mes hen you Morris um, Warlinen. Uh, Moyes henna, well, Mira Aubryn Peneglos, Truru, hag uh, yma cath ddim, o hath yw henwys Ted, um, hag yma Carol ddim yw henwys Ross. Um, so, ie, yeah, henyw dwi'n wrth i fi, Del Dibaf, ni alaf i Perddi Cof, uh, pryderu Pith Arol y Leferol. So, ie, yeah, yw o, di gennych chi.